сәлеметсіздер ме құрметті оқырман жаңа әңгімемді қабыл ал қос тағдыр мемлекеттік гранттың енді ғана бөлініп жатқан кезі ауылда пәленшенің немесе ұлы грант иегері болыпты дегенді естіп бүкіл ауыл қуанатын еді мінекей бүгінде бір ауылдың бір сыныптың қос қызы жақын құрбылар екеуі де грант иегері атанып арман қуып ауылын қимай ару қала алматыға жол тартты таныс-тамыры жоқ ешбір туысы жоқ үлкен қалаға қыздарын жіберіп әке-шеше ата-әже жандарын шүберекке түйіп сары уайымға салынып қалды жалғас пен гүлдана екеуі бала кезден бірге өскен қылықтары мінездері бірдей құрбылар не істесе де бірге келісіп істейтін жандар әке-шеше туған-туыс бәрі жиналып бар тыққан сақтаған сүрлегендерін беріп жіберген болатын ертерек келіп жатақханаға орналасып қалталарындағы аздаған ақшаны қаланы қызықтап көрікті жерлерін тамашаламаққа шықты әне-міне дегенше оқу жылы басталып кетті ауылдан келген аңқау адал нәзік жанды екеуі ашық-шашық киінген қыздарды көріп ұялыңқырап өздерінің үстілеріне бір көз жүгіртті күн батса қоршаудан аттап шықпайтын үлкеннің алдын кеспейтін ары үшін жанын садаға ететін бекем тәрбие алған ағаның ашуынан әкенің қаһарынан қорқатын бұл аруларға жеңсіз қысқа етек киім көздеріне оттай басыла түсті көктемгі алау гүлдердей алаулаған қыздардың топ ортасында келе жатқан аққұба өңді қос бойжеткенге көптің назары ауа түсті ұқыпты өрілген шаштары етегі тобықтан асар-аспас кең көйлек киюі олардың ауылдық екенін аңғартып тұрғандай оларға қарап кейбіреулер табиғи боямасыз жүздеріне тамсанса біреулер саусағын шошайтып кемсітіп әлек жұрттың көзқарасынан аяғына тұсау салынған арғымақтай екеуі қинала әрең қадам басып жатақханаға кіріп кетті қасындағы бөлмелес группалас қыз айдана да қаланың ақсауса қыздарының бірі ауылдағы екі құрбы қыздар алғашында айданамен онша тіл табыса қоймағанмен кейіннен жақын аралас-құралас болып кетті айдана оларды қаланың тіршілігіне бейімдеп бірте-бірте қыздардың жүріс-тұрыстары өзгеріп сала берді етек-жеңдері ақырын-ақырын тізеден асар-аспас болып қысқарды заманға еліктеймін деп жаманға еліктеп жүргенін олар қайдан білсін оқуда озат қыздар сессияда білімнің кәдеге жарамай қаларын бәрін көк қағаз шешерін білмес еді сессияның соңы көк қағазға келіп тірелгенде екеуі де абдырап қалды мысық пен тышқан ұқсап мұғалімдердің соңынан қанша жүгірсе де баға қойып берер ойлары жоқ олардың көкейін тесіп тұрған көк қағаз екенін білсе де ол қыздарды әрқайсысына берер ақшалар жоқ еді ауылдағы мал егін шаруашылығымен айналысатын әке-шешесінің онсыз да жағдайлары мәз емес қос құрбы сабақтан соң жұмыс деп шығып дәмханаға даяшы болып жұмысқа орналасты әйтеуір шапқылап жүріп сессиясын жапса да күнделікті қалталарына аз-маз ақша түсіп үйренген екеуі жұмыстарын тоқтатпай жалғастыра берді артылған ақшаға қыдырып сырттан тамақтанып қалалық адамдардай күн кешіп жүрді сонда да жұрт оларды ауылдық деп кемсітуді доғарған жоқ гүлдана ұлжалғас бүгін кешкісін қыздар клубқа барғалы жатыр сендер барасыңдар ма жоқ біз ондай жерге барып көрген адам емеспіз барғымыз келмейді де ой қойыңдаршы сендер осылай артқа шегіне берсеңдер жұрт сендерді мазақ етуді тоқтатпайды мен қатты қысыламын оның үстіне киетін тәуір киіміміз жоқ ол жағынан алаңдамаңдар мен бере тұрамын қос құрбы айдананың ашық-шашық жартылай жалаңаш киімдерін киіп айдана аздап оларды әрлеп сәндеп те берді өмірлерінде бетіне бояу тимеген қос құрбы айнаға қарап өз-өздеріне тамсанып көріктеріне көздері тоймай мәз-мейрам болып клубқа барды ой-бір шекелерінен тері бұрқырап шыққанша билеп шаршап әлі құрып өкше аяқ киімді қолдарына ұстап сүйретіле әрең жатақханаға жетті қалай қыздар бүгінгі кеш сендерге ұнады ма ой құрсын несін айтайын өмірімде мұндай көңілді күн болмаған шығар саған гүлдана ұнады ма билеп шаршағаным соншама сөйлеуге әлім жоқ рахмет саған айдана өмірімізге мәңгірді. сендерге бір қызық айтайын ба жоғарғы курстың жігіттері сендерден көз алмай қалды ғой сендерді ауылбай деп жүрген қыздар қызғаныштан өртенуге шақ қалды мұның бәрі сенің арқаңда саған көп рахмет қос құрбы күн өткен сайын көктемгі масатыдай құлпырған гүлдерде жайнап жүздері нұрлана түсті лапылдап жанып лақылдап тасып жарқылдай көл тотыдай таранған күлім көз ару қыздарды көргенде жігіт атаулының бәрі түгел көздерін ала алмай қалатын ешкімнің жігерін жасытпай көңілін қалдырмай ешкімнің алдын кес-кестемей кездескен қиындықты өздері ғана еңсеріп қателігін өздері ғана түзетіп кеңдігіне тереңдігі сай болып жүрген ақкөңіл арулардың көралмас болалар болары ақиқат аузы қисық болса да байдың баласы сөйлесін дейтін заманда өмір сүріп келе жатқандықтан бұл жағдай жоғары оқу орнының студенті шенеуніктің шіренген кісімсіген мінезді бай әкенің дәулетіне шалқыған ерке бой бойжеткен анельге ұнай қоймады жігіт атаулыны артынан күшікше жүгіртетін байханша атанған анель қос құрбыға шүйлігіп алды өйткені оған назар аударар жігіт жоқ кісіге жақсылық жасауға бейім жапа шексе көбіне адалдықтан аңқаулықтан жапа шегеді жан баласына жамандық тілемейді ешкімге залалы жоқ шуағы мол еңбекқор көп оқып көп тоқитын біреулер секілді көкірек керіп дауыс көтеріп те жатпайтын кішіпейіл кілтін тауып сөйлете алсаң жүрекпен тербеп сөйлейтін қос құрбының маңына жемге келген құстардай жігіт те қыз жинала қалатын бұл көрініс анельдің одан әрі ашу-ызасын күшейте түсті жолдан тайғыш әзәзілге бой алдырғыш анельдің ендігі бар көздегені арамзалық пен алаяқтыққа жүгініп олардың абыройына нұқсан келтіру болатын жүректі жібітіп көңілді етер жылы сөздің адам атаулының хаммасына ұнайтыны әлімсақтан белгілі жылы-жылы сөйлей олардың іші бауырына кіріп періште құрбының кейпіне енді аңғал ақкөңіл басқалармен қарым-қатынас кезінде ізгі ниеттілік шынайы тілектестік ілтипаттылық пен жайдары қабақ жарқын жүзілік танытатын сұратпай-ақ басқаға көмектесуге әзір тұратын басқаны көңілдендіруге шаттандыруға қиындықтан құтқаруға құмар ақжүрек қос құрбы анельді шынайы құрбы ретінде қабылдады алайда періште кейпіндегі құрбының ішкі әлемінде шайтанның жасырынып жатқанын олар білген жоқ ұлжалғас ана анельдің бізге жылы қабақ танытқанына қуанып тұрмын оның бізбен құрбы болатыны жете ұйықтасам да түсіме кірген емес иә рас айтасың мен де қуанып тұрмын әлгі ертеңгі шақырған қымбат клубқа барамыз ба өзі шақырып ақысын төлеп тұрса неге бармасқа барайық дұрыс айтасың барсақ барайық қос құрбы ертеңгі күнді асыға күтіп тәтті қиялға батып ұйқыға кетті себебі анель оларды өңкей бай қуатты адамдар баратын қымбат клубқа шақырған болатын абай атамыз алтын көрсе періште жолдан таяды дейді періштеден садаға кеткір-ай періште алтынды не қылсын өзінің көрсе құзар сұмдығын қостағалы айтқаны деп айдана секілділерге дәл арнап айтқандай даңқ кімнің күліп тұрса басында сатқындықта бұғып жүрмек қасында демекші айдана қос құрбысын аз ғана ақша үшін сатып кетті клубқа барар алдында олардың суына ұйықтататын дәрі қосып берді жол бойы қос құрбыны ұйқы қысып бастарын әрең көтере клубқа жетіп барды гүлдана менің қатты ұйқым келіп тұр мүмкін кері қайтармыз менің де ұйқым келіп тұрғаны бірақ келіп тұра кері қайтқанымыз жарамас анель ренжіп жүрер бір кіріп шығайық иә ренжіп қалар онда аз ғана уақытқа кірейік те шығайық екеуін анель бір топ өз секілді қара басының қамын ойлайтын өзімшіл зұлымдық қиянатпен болса да мал мансап мақтан табуға құмар өз керегінің түбіне ешқашан жете алмайтын барды бағалаудан жұрдай ақшаға өмірдегі бәрін сатып алуға болады деп ойлайтын өзімшіл жігіт қыздармен таныстырды қыздар алкогольді ішімдік ішесіңдер ме жоқ біз ондайды аузымызға да алмаймыз әй бағлан ауылдың қыздары ішуші ме еді сен де қызық сұрақ қойдың ғой ұйқылы ояу ішпесе де мас адамның күйін кешіп тұрған қос құрбы намысқа тырысып алкогольді ішімдікті ішіп жіберді одан әрі не болғаны естерінде мүлдем жоқ таңертең екеуі де бүкіл денес қақсап бөгде үйде оянғанда екеуі де есеңгіреп қалды жатын бөлме екі адамдық төсек төсек жанындағы үстел үстіне аздаған ақша және керемет кеш үшін рахмет деп жазылған бір жапырақ қағаз ғана екеуі де естерінен адасты тоқтамай бір сағат сумен қоса көз жастарына шомылды өмір жолында қиындықпен қоса адам деп айтуға бармайтын адамдардың да болатынын тағы бір дәлелі шариғаттағы өзіңе қол жұмсаудың үкімі ауыр екенін жақсы білетін қос құрбы бұл жолды таңдай алмады қыз баласы үшін ең асылда қымбат пәктігін кірлету өте ауыр да қиын екенін бүкіл әйелдер жақсы білетіні мәлім олардың жан күйзелісін сөзбен жеткізу мүмкін, мүмкін емес тіпті әділетсіз қоғам не тәйірі жігіт жаза басқан екен кейін түзеліп кетеді деп сабазыңды кешіре салары сөзсіз ал қыз баласын ешқашан кешірмейді өмір бойына осы бір күнәһарлықтың ми батпағынан шыға қоюы талай емес пе иә олардың бұл сәті тозақтық азап іспеттес болды ағыл-тегіл жылап күш-қайраттарынан айырылған қос құрбы сүйретіле жатақханаға әрең жетті айдананың азғындығынан бейхабар қыздар періште кейпіндегі жалған достың етегіне құлай жылап жіберді әй сендерге не болған мына түрлерің не құрбым бізді айтуға аузым бармай тұр аңғал ақкөңіл қыздар бар болған жағдайды көздерінен жастарын сыға отырып қорс етіп мұрындарын тартып баяндап берді жандарым-ау нелерің бар еді ішімдік ішіп көрпелеріңе қарай көсілсеңдер болмайды ма ол ішімдікке бола бұлай естен тана қалуымыз мүмкін емес болар айдананың көздері шарастан шығып кете жаздады онда неге түк сезбедіңдер соны өзіміз де түсіне алар емеспіз қос құрбының түрлері адам шошырлық екі көздері домбығып көп жылағаннан өңдері қуарып түруліктей отыр домбығып ісіп кеткен екі көздерін жұмып бір сәт әзер ұйықтады ойындағы бар күш-қайраттарын жинап сүйемдеп болса да сүйретіліп оқу ғимаратына қарай жол тартты әншейінде оларды көрген бойда қолдарын сермеп езу тартып алыстан сәлемін жолдайтын құрбы достары олардан теріс айналды бір топ нөкерін ертіп алдынан анель шыға келді қыздар қалайсыңдар кешегі түндерің қалай көңілді өтті ме не деп тұрсың қойшы білмегендей болмаңдаршы сендердің қызғұмар жігіттердің қойында кеткендеріңді бәрі көрді не дейсің анель айттым ғой саған анель айттым ғой саған ауылдан келген мұндай салдақылар басқа осылай ақша табады иә анель біз саған олармен достаспа деп ескерттік емес пе қыздар онсыз да ашудан жарылардай болып тұрмыз білмей жатып жала жабуды доғарыңдар неге ашуланасың әлде жігіттер ас төледі ме доғарыңдар деймін доғармаса қайтесің мен саған көрсетемін қыздар шаш жұлыса төбелесе кетті жылап-жылап таусылған алғаш рет ішімдік ішкен қос құрбы әлсізденіп тобырдың астында аяққа тапталды анельдің діттегені де осы болатын онсыз да ашулы қыздардың ызасына тиіп алғашқы болып төбелесті бастауын күткен еді көздегеніне жетіп жөніне кете барды әбден күйзеліске түскен қыздардың сабақ үлгерімдері нашарлап гранттан құлап ақылы бөлімге ауыстырылды алайда оларда оқу ақысын төлейтін ақша қайдан болсын әке-шешесіне айта алмасы белгілі қалай ақталады не деп түсіндіреді жұмыс істеп ақысын төлеуге тырысқанмен шамалары жетпеді оқудан біржола шығарылып жатақханадан қуылып далада қалды түн ортасы аштан-аш жаурап жасынып отырған қыздарға қорған болар жан табылғаны оларды қуантып өмірге қайтарғандай болды әй қыздар мына отырыстарың не үйлеріңе қайтыңдар түн ортасында көшеде жүру қауіпті үйіміз болса барар едік әпке ойбу үйлерің жоқ па бұл жақта тұрмайсыңдар ма өмірден опық жесе де ауыздары күймеген қос құрбы бейтаныс әйелге өз өмірлерін жіпке тізгендей баяндап берді ендеше мен мені менімен бірге үйіме жүріңдер рас айтасыз ба әрине рас сендер ақша жинап ауылдарыңа қайтқанша менің үйімде бола тұрыңдар қыздар қуана келісіп өздері мүлдем танымайтын бұрын-соңды көрмеген бөгде әйелдің жетегіне еріп кете берді қос құрбы жуынып бөгде әйел берген киімдерді киіп тоя тамақтанып шаршап ұйықтап қалды түске таяу оянып жұмыс іздемек болып сыртқа шығуға дайындық жасап жатты бөгде әйел кіріп келіп хал-жағдайларын сұрады қыздар қалай жақсы демалдыңдар ма жүздеріңе қан жүгіріп қалыпты иә сізге көп рахмет алла разы болсын бір жаққа жиналдыңдар ма жұмыс іздеп қайтсақ деп едік жұмыс қыздар мен тамақ жылы су мамықтай жұмсақ төсек бердім судың да сұрауы болады емес пе мұның бәрінің өтеуі бар деп ойламайсыңдар ма жұмыс тауып істесек ақысын төлейміз маған сендердің ақшаларың қажет емес олай болса қалай өтейміз бізден сізге не қажет маған сендер қажетсіңдер кәне менімен бірге жүріңдер қос құрбы түк түсіне алмай әлгі әйелдің соңынан еріп жүрді ұзыннан ұзақ әр екі метр сайын бір бөлменің есіктері қайда неге бара жатқандарын түсіне алар емес соңғы есікке барып тоқталды есікті ашқан кезде құрбылардың көздері шарасынан шығып кете жаздады міне мына қыздардың бәріне сендер секілді ішерге ас төсек орын бергенмін бірақ бұл қыздар бұл жерде неге жиналып отыр өтемін өтеп отыр сонда қалай түсінбедік сәния сендерге бәрін түсіндіреді сәния қане мына қыздарды күтіп ал құп болады ханым іштен денесі ірі бойы ұзын бір шығып құрбыларды жұлқылай ішке кіргізді ей қыз мұның не тез жібер бізді әйтпесе әйтпесе не істейсің қане көрсет өнеріңді ұлжалғас дәу денелі қызға қарай қол көтермек болып еді әлгі дәу қыз ұлжалғастың тамағынан қысып буындырып өлтіруге сәл қалды әлін білмеген деген мына қыздардың бәрі менің бұйрығыммен отырып тұрады сендер де маған бағынышты боласыңдар бағынбасаңдар сендерге тозақтың азабы қалай боларын көрсетемін қос құрбы өздерінің қандай тозаққа тап болғанын түсінгендей болды сендердің бұларың не ардан бездіңдер ме әке-шеше әпке-туған-туыстарың жоқ па қыз баланың ең қымбат құндылығы ар емес пе жанымды алсаң да арыма кір келтірме дейтін ұғымды ұстанатын қазақ қыздары емеспіз бе бәріміз мен қазақ қызымын деген үлкен атқа лайықпыз ба деген сауал қойып көрейікші қазақта қыз баласы ұяңдай инабатты сыпайы болған ер адамға тық қарамаған жүріс-тұрысы салмақты болып сызылып сыпайы қозғалған орынсыз жыртындап күлмеген ешкімнің сөзін бөлмеген етегі ұзын кең көйлек киген басында тақия не бөркі болған жөнсіз әдепсіз сөйлемеген кісінің алдын кесіп өтпеген дауыс көтермей бәсең дауыспен сөйлеген кешкілік жалғыз жүрмеген басқаларға қол тигізбеген және кісіні болсын жануарды болсын теппеген суық жүріс сумаң қылыққа бармаған өтірік өсек айтпаған адамға қарап есінеп не керілмеген талтайып отырмаған тамақты азап жемемеген бұраңдап қылымсымаған біреудің алдында киім ауыстырмаған салт-дәстүрден аттамаған ешкімді ғайбаттамаған ішімдік ішпеген шылым шекпеген тәкаппарлыққа жол бермеген үлкен-кішіні сыйлаған шектен тыс боянбаған мінекей қазақ қызы осындай болған иә бәріміздің де бойымыздан бұл қасиеттер толығымен табыла қоймас дегенмен әлі де өзгеруге болады әй қыздар бұл жер сендерге дәрісхана емес үндеріңді өшіріңдер қазақ қазақ деп миды ашытпаңдар қазақ жерінде қазақ елінде қазақ болып туылсаң бұл атауды сыйламауға хақың жоқ біз мұсылман болғандықтан ең алдымен өз арымыз бен намысымызды биік ұстауға тиіспіз мұсылман қазақ деп неменеге басты ауыртып тұрасыңдар сендер де біздей болмасаңдар бастық бұл жерге сендерді алып келмес еді жоқ сендер мен біздің айырмашылығымыз жер мен көктей біз бір рет қана еріксіз түрде арымызды таптауға жол бердік бірақ енді басымды шапса да оған жол бермеспін арымның жолында жаным садаға кетсін ал сендер өз еріктеріңмен арларын таптатып жүрген кеудесінде жаны жоқ жай ғана қуыршақсыңдар егер кеуделеріңде жүректерің болса бұлай жүрмес едіңдер қыздар дауласып тұрғанда әлгі бөгде әйелмен қоса жас жігіттердің дауысы естілді әпке бүгін бізге жап-жас қаймағы алынбаған қыздар тауып қоямын деп уәде беріп едіңіз уәдеңізде тұрдыңыз ба інішек мен қашан сөзімде тұрмап едім мінекей олар ұлжалғас гүлданаға қарағанда кішкене еті тірі болатын өгей әйел есікті ашқанға дейін өзімен қоса гүлдананың жүзін ұзын қолаң шаштарымен бүркеп үлгерді өйткені ол бұл дауысты есіне түсірді бұл сол күні ұйқы дәрінің күшінде жатқан арын таптап пәктігінен айырған жігіттердің дауысы болатын о міне нағыз бақыт фигуралар аттай екен сіз уәдеде тұрсаңыз біз де өз міндетімізді атқарайық мінекей уәде еткен сумма ал қыздар жүріңдер байдың балдары қос құрбының қолынан ұстап бөлмеге қарай сүйрей бастады гүлдана қарсыласып айғайға сала бастады олжалғас қолынан қысып белгі беріп түсіндіруге тырысты гүлдана да бірдеңе түсінгендей қарсыласуды доғарып үндемей еріп отырды төртеуі бір бөлмеге кірді жүзін ашып көздеріне тік қараған қыздарды көргенде ерке жігіттердің зәрелері зәр түбіне жетті не болды неге сонша қорықтыңдар сендер сендер әлгі иә сендер арын таптаған қыздармыз сендердің арқаларыңда оқудан қуылып мына бір тозаққа тап болдық алла тағала тілеуімізді қабыл етіп сендерге өз қателіктеріңді түзеуге мүмкіндік беріп сендерді осында жіберген секілді не не айтып тұрсың жалғас бөлмеде тұрған ішімдіктің бөтелкесін қабырғаға ұрып сындырды үлкендеу сынығын алып абдырап тұрған жігіттердің біреуінің мойнына жармаса кетті гүлдана жүгіре қашып ұлжалғастың артына тығылды қимылдаушы болмаңдар әйтпесе осып жіберемін өлсем өліп қамалсам қамалып кетейін есесіне мына әлем біреу болса да сендей оңбағаннан тазарып қалады жібер жібер жаның тәтті ме өлгің келмейді иә ендеше сен екеуің бізді мына жерден алып шығасыңдар не армандаушы болма ендеше соңғы тілегіңді айт мына табынып жүрген әпкелерің өзінің артын ашпау үшін сенің өлігіңді көзге